Bom, gente, ponderando o fato de que eu fui a última a entrar na casa, eu tive uma perda de 14,2%. É muito pouco, não dá pra mostrar nada. Pra ser bem sincera, porra, deixa eu ficar. Uma semana é pouco, a gente precisa mostrar mais. Ah, e outra coisa. Eu acho que vocês deveriam fazer o um abaixo-assinado pedindo pra ninguém ser substituída nessa primeira semana. Mas, se tiver que escolher alguém,